ここより世界に痛みを神羅転生 どこだってばよここがこの葉くれの里じゃま、まさか小僧の方にいた時と同じものを感じる探す手間が省けたなどうしてこんな無茶を 俺の正義だからだ神分身をここまでにするわ口寄せの術どうやら6人揃ったなここで火影として決着をつけるお前などに用はないあるのは俺だろこんな奴らに木の葉の火影が出るまでもねえよばあちゃんはゆっくり茶でも飲んでてくれ 店員の一人をたった一撃でナルト渦巻きナルトケミつけてやるガマキシ砂田のばあちゃんを安全なところへ連れて行けうっすカツエちゃんよナルトちゃんの懐に隠れておきんさいはい俺自然エネルギーを身につけたからわかんだってばよカカシ先生は任務で里の外に出てんのか

がつながっています死角からの攻撃は全員の視線を外さないと無意味ですこの犬こらホン当だおとなしくしとれ犬こらお前は仙人王 ジライア先生と同じ術を身につけたようだなジライアは俺のかつての師だお前にとって俺は兄弟子ふざけるな父ちゃんが教えたんかこれのどこに平和があるんだ火を見て森を見ていないお前には平和の意味が理解できていないだけだけんなって言ってんだろ 寄せの術デイダラの言っていた通りだ話を聞くようなやつではないな親分動きが鈍ってきた実で戦術チャクラを使い切ったカキャ分かったろう 人類間のつながりを切り離すけんの頭ええかこれから文ちゃんをナルトちゃんめがけてぶん投げるうわはどこだ予選 口の中戦術は切れたか小僧の仙人モードが溶けてもうたで分かっとるわいあるなら今だな ンラルドん渡わしやるあきらの処理わしがやるこれから潜入モード強がってからに行くぞナルトちゃん逆口寄せの術 確か忍術を吸収するっつってたやつだでもさっき倒したはずだろなんだあれどうやらあのペインがキーマンのようですねどっちにしてもさっさと奥のやつを先にやっちまわねえとなお前が吸収したのは変化の術だってばよ まだだよしええぞガキあと2人しかし何をやったんじゃあのガキはあの時すでに煙に紛れて上へ飛んでいたのかギリギリか 神羅転生中心となっているペインの力が戻ったようですね あそだが万象天安心しろ殺しはしないなんだ力が抜けていくそうかこいキュウリ捕獲完了まだだ なかなかしぶといななるほどそういうことかなら動けねえからちょうどいいこれは お前一人だけだそれは少し違うなよし準備できた行くで母ちゃんあいよ父ちゃん中将さんにもう懲りてるよ らしくなるかキュービ俺の目的はジライア先生も成し得なかった平和を生み出し正義をなすことこんなに仕上がったお前なんかが偉そうにほざいてんじゃねえ今なんだお前をぶっ倒せ俺がこの忍びの世界を平和にしてやるもう俺も目指すものは同じだジライア先生の言っていた平和をなそうとしている お前も俺も何も変わらない知る者同士だお前はお前の正義の俺は俺の正義のためにそれが歴史だと知る人は決して理解し合うことのできない生き物だと悟らざるを得ない俺はその憎しみの連鎖を止めるために暁を立ち上げたそんな芸はそんなの嘘っぱちじゃねえかよ 平和は目の前だお前は俺の平和を嘘っぱちだと言うがこの呪われた世界で人と人が分かり合う平和ほど虚構なものはないお前のは違う口だけだな答えを示せないお前に何ができるお前のできることはキュービの力を俺に差し出すことぐらいだそいつが何言おうがお前は聞く耳を持ったらいけん お前は四円の子じゃこの世の救世主じゃうるさいカエルだ。てめえはあなた様ナルト君にはもう手を出させないなんで出てきたんだってばよ早く逃げろお前じゃそいつには私の意志今度は私がナルト君を助けるの私を救ってくれた ナルト君を守るためなら、死ぬことなんて怖くないナルト君が、大好きだから。はっはかしないと

結構好きだってばよわからないお前ごときの力でなぜ歯向かなぜ戦うまっすぐ自分の言葉は負けないそれが私の人道だから愛情があるからこそ 犠牲が生まれ俺が憎い が憎いかこれでも人は本当の意味で理解し合えると言えるかそれでいい チャクラの感じ Saskatoon? 天道を十分近づけた自爆転生 どうすりゃいい苦しむ者全てをなくせそうだそれでいい本当にヤバいよこれはこっちに来い もうダメだどうしてこんな 四代目四代目うるさいね牛父ちゃんなんで息子の俺にキュービなんか封印したんだってばよおかげで俺ってばすっげえ大変だった で修行して強くなってそしたらイルカ先生やカカシ先生エロ仙人と出会えてつっと修行しなくちゃなんなくなっちまってせっかく強くなれることができたのに仲間がああ嬉しいんだか腹が立つんだかもうわかんねえってばよいろいろ大変だったんだよなナルトすまなかったよもう4代目の俺にもわからないよ エロ仙人や四代目すら分かんなかったことが、俺にできるわけねえだろそれに、俺ってば、お前なら、その答えを見つけられる。本当に、本当に俺にそんなこと。どこまで行っても、子供を信じてるのが親ってもんだからね。封印を組み直す。だが、これで最後だ。ありがとう。 迷いが消えたか呼びかしたせいでチャクラが乱れちまったすでに仙人モードに入った、まあ、死ぬかと思いましたよそれが道理だ お前がサスケを追いかけても無駄なようにお前の本体のところへ俺を連れて行け直接話したいことが貴様神羅天聖 残り4秒終わりだこれほどの影分身あと1秒奥から影分身あの実は投げ飛ばせない 諦めるの螺旋丸